हे hey गाइस तो कैसे हो आप लोग तो आज मैं बात करने वाला हूँ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और सोनी की new upcoming movie Spiderman movie home के ट्रेलर से रिलेटिव अपडेट के बारे में और साथ ही साथ रिएक्शन भी देंगे तो फाइनली स्पाइडरमैन मूवी होम का ऑफिशियली सेकंड ट्रेलर रिलीज हो चुका है आज मॉर्निंग में सात बजे और देन मैं मॉर्निंग में सुबह से उठा हुआ हूँ और इसका एक इवेंट हुआ था ठीक है जो कि सोनी ने रखा हुआ था मैं सुबह से वो इवेंट देख रहा हूँ टॉम हॉलैंड की एंट्री ट्रेलर से रिलीज होने से पहले तक मेरे इवेंट मैंने देखा था पर जैसे ही ट्रेलर स्टार्ट हुआ मेरा ये इसको बिल्कुल बहुत स्किप कर दिया क्योंकि मुझे ट्रेलर फुल एच में देखना था और देन मैं देखना चाहता था कि इस ट्रेलर में क्या क्या होने वाला है तो एवरीथिंग अब मेरे को पता चलेगा कि ट्रेलर में एक्चुअल में क्या है और आपको भी पता चलेगा और देन ट्रेलर बहुत ही ज़्यादा कमाल का है देन कैरेक्टर पर बहुत ज़्यादा फोकस करा गया है टॉम वोलेंड ने ट्रेलर रिलीज होने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही थी ठीक है जो कि मैं आपको वीडियो के एंडिंग में बताऊंगा तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ट्रेलर और रिएक्शन देते हैं कि ट्रेलर कैसा है और then super excited ऑफिशियल ट्रेलर जो भी हो भैया हमारे टॉम हॉलैंड Ever की since हो I रही got है bit by that spider, I've only had one week ये सीन पुराना है where my life has felt normal. That was when you found out. ओह <laughs> ओह बहुत सही सीन था ओ भाई When you botched that spell where you wanted everyone to forget the Peter Parker Spider-Man. started getting some visitors. From every oh, universe. Oh, oh, oh wild. Electro. Oh. Hello, Hello Peter. Peter. Oh. oh. You're not Peter Parker. I'm sorry, what was your name again? Dr. Otto Octavius. Wait, no, seriously, what's your actual name? There are others out there. We well, need to send right? back. So, Scooby-Doo this crap. You know, all this is kind of your mess. I know a couple of magic words myself, starting with the word please. Please. Scooby-Doo this crap. You're flying out into the darkness to fight ghosts. What do you mean? They all die fighting Spider-Man. It's their fate. I'm sorry, kid. Yeah, me too. Don't. <laughs> Look, there has to be another way. There isn't. There isn't there really. There are dangers to our universe. You're not gonna take this away from me. Oh, oh, You're struggling. मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट You है भाई walk while the world tries to make you choose. Lizard So my lizard fault. एक सेकंड लिजर्ड लेटेस्ट था वो लिजर्ड था वो कितना खतरनाक इलेक्ट्रो लिजर्ड एक साथ फ्रेम में वो सैंडमैन भी This is all my fault. I can't save everyone. मैंने कहा था न्यूयॉर्क सिटी पे लड़ाई होगी and I can't stop him. December 17th, exclusively in movie theaters. Tickets on sale November 29th. Spider Monday. अरे इसमें बहुत कुछ छुपाया है बहुत कुछ छुपाया है इसमें यार ये ट्रेलर था ट्रेलर बहुत कमाल का था देखो ठीक है ट्रेलर बहुत ज्यादा कमाल का था पर इसमें बहुत कुछ छुपाया है भाई एक थ्योरी थी मैंने आपको पहले भी बोला था कि स्पाइडर में नोवे होम की फाइनल फाइट जो होगी शायद New York City Statue of Liberty भी होगी जिसमें कि एंडिंग के 40 मिनट में सारे विलियन से इकट्ठा हो जाएंगे और देन एक पोर्टल खुलेगा ऊपर से टॉबी और एंडू गर्लफ्रेंड आएंगे ठीक है यानी कि दोनों हमारे पीटर पाकर और देन यहाँ पर डॉक्टर स्टेज ने कहा था कि तुम पीटर पाकर नहीं कुछ टाइप का ऐसा बोला था ठीक है अब हिंदी में ट्रेलर रिलीज हो जाने दो तब पता चलेगा और देन बहुत ज़्यादा कमाल का था ठीक है थ्योरी क्वेश्चन बहुत सारे बन गए हैं कि क्या है क्या नहीं है और डॉक्टर ड्रेस इतने आराम से क्यों बात कर रहे थे पीटर पाकर से यानी कि कुछ गड़बड़ है कुछ मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है लोग एकदम अचानक एंटर कर चुके हैं उनको खुद नहीं पता क्या होने वाला है पर वो स्पाइडरमैन को कॉस्ट्यूम देख के पीछे पड़ गए उसके समथिंग ऐसा हमें दिखाई दे रहा है इस ट्रेलर में बहुत ज़्यादा कमाल का था यार क्या है यार क्या बना दी पिक्चर यार कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हो चलिए ठीक है बात करते हैं इवेंट के बारे में तो स्पाइडर में नो भी होम में जब इनिया हमारे क्या कहते हैं इवेंट के दौरान टॉम हॉलैंड आए थे तो टॉम हॉलैंड ने टॉबी और एंडू गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ बोला कि आप स्पाइडरमैन के बहुत बड़े फैंस हो वो एक लेजेंड है इस टाइप के उन्होंने वर्ड्स यूज़ करे थे ठीक है बट वो उस मूवी में नहीं है उन्होंने ये चीज़ बोली ठीक है अगर उन्होंने ये चीज़ बोली तो शायद में भी नहीं होंगे पर जब इतने सारे विलेंस को अगर दिखा दिया है और देन छोटे छोटे क्लूज दे रखे तो शायद मे भी मुझे लगता है कि इस मूवी में देखो दो पोस्ट क्रेडिट सीन तो है ठीक है ये कन्फर्म है दो पोस्ट क्रेडिट सीन है इस चीज में कोई भी शक नहीं है और उसी के साथ ये हिंट जरूर देंगे क्योंकि अगर ये विलन्स को एंटर कर रहे हैं जो कि मेन स्पाइडरमैन मूवीज के तो स्पाइडरमैन कैसे नहीं आ सकते दोनों तो शायद मे भी पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिले जो आने वाली भविष्य की एवेंजर्स लेवल की मूवी होगी सिनेसर सिक्स ठीक है जिसमें सारे विलन्स होंगे तो शायद हमें उसमें वो देखने को मिलेंगे होपफुली हिंट हो सब कुछ हो देखने को मिलाएगा मजा आएगा सेकेंड ट्रेलर था अब शायद हमें टीवी स्पॉट्स ही देखने को मिलेंगे पोस्टर्स देखने को मिलेंगे और छोटे छोटे क्या कहते हैं इमेजेस देखने को मिलेंगे अब मुझे नहीं लगता कि शायद थर्ड ट्रेलर भी रिलीज होगा शायद टीवी स्पॉट्स ही देखने को मिलेंगे ओवरऑल मज़ा आ गया देख के ठीक है काफ़ी सारे विलेज थे बहुत अच्छे एक्शन फाइट सीन थे और देन अब थिएटर में ही मज़ा आएगा जब आप कोई मूवी देखने जाओगे सत्रह तारीख से पहले आपको ये ट्रेलर देखने को मिलेगा तो आग लगा देना और थिएटर में तो फैंस धुआं दे रहा है बिल्कुल ढंग से तो और क्या कहते हैं से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होंगी देन आपको प्रोवाइड कराऊंगा सोशल मीडिया पे फॉलो कर लो इंस्टाग्राम ट्विटर पर इन्हीं पे फॉलो करो ठीक है इतना ज़्यादा फेसबुक पे मैं एक्टिव नहीं रहता और देन उसके साथ यूट्यूब पे तो एक्टिव रहना ही तो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बाय जा रहा हूँ